Mais d'abord, information c'est qui vient de tomber, c'est la panique à Wall Street, le Dow Jones est en chute libre. Le responsable de ce crack, le groupe Winch, mondialement connu. Alors Largo Winch est-il vraiment coupable ou est-il victime d'une machination